dos fills, un de 10 anys i l'altre de 12, ja no porten cadireta, ja són suficientment alts i suficientment, tenen suficient pes, i res, van pujant al cotxe, cinturó, sigui on sigui, interior de ciutat, exterior de ciutat, sempre. Sempre els hi dic, aneu cordats, que ja aneu cordats, perquè clar, és una de les coses que, que més vello, no? que, vagin, que vagin assegurats amb el cinturó, sobretot els de darrere, no? que a vegades et pots despistar i quan te'n dones compte, però sempre intento arrencar ja amb cordat. Eh, si conec les mesures de seguretat, de fet ben seguretat pels nens, sempre estem molt conscienciats que en el cotxe ens hem de posar bé el cinturó, és molt important que els nadons vagin amb les mesures de retenció que correspongui pel pes o l'alçada, depenent de la normativa que hagin comprat els pares la cadira de cotxe.